Կողմից տեսարան է գոյանում։ Հաղուտ անգամից ասում, որ գիոմակում անկայանը պատարի դրել, ուսինք մանկատում դուրի համար ընկանում ադմատություն։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես ինչ վիճակում անվերս։ Մենք հիմա գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Կալավան մի րոպե, արևը խանգարում է։ Կալավան գյուղում եւ էկրանին ինձ հետ Կալավանի Ռոբերտ Ռոբերտ, ապա ակտիվիստ, հա? Ինչ է, ուղղակի Կալավանի Ռոբերտ։ Կալավանի Ռոբերտ Լուկասյան։ Ռոբերտ Լուկասյան, այո, այդպես են ճանաչում։ Այսօր մենք տենց որոշեցինք գալ այցելել Կալավան։ Ինչի, որովհետև Կարծում եմ, որ Կալավանը այն գյուղերից է, որը նոր Հայաստանի համար ինչ որ առումով գաղափարախոսական նշանակություն ունի։ Իհարկե մենք նախկինում ցանոթ չենք եղել, չենք որևէ կապ քաղաքական նկատի ունեմ չունենք, բայց այս սելֆիստի կենքան վատնա քեզ ցույց չտալիս։ Ես եմ սխալ բռնում էլի մեղք տեխնիկայի վրա ինձ։ Ինչ առումով գաղափարական նշանակություն ունի, որովհետև կարծում եմ եւ ինչի եկանք մենք այսօր էստեղ իմ մոտիվացիան էստեղ գալու որն էր, որովհետև գիտեք, որ ես անդադ խոսում եմ անհատական ջանքի մասին եւ Կալավանը թերևս այն այն օրինակն է, որտեղ կարելի է ցույց տալ, որ անհատական ջանքը առնվազն իմաստ ունի միանշանակ։ Հիմա ես բանից կադրից դուրս կգամ, հա, եւ այդ էկրանն է կթեքեմ, Ռոբերտ ջան, ու քեզ հետ կփորձենք զրուցենք դրա մասին, հա։ Լավ։ Մենակ հիմա տիրապետում ես գործիքին։ Ոայ։ Այ, իրականում Հայաստանում չկա այնպիսի գյուղ, որը չունենա ռեսուրսներ ինքնուրույն զարգանալու համար։ Ժողովուրդ ջան, չկա անհնար է գտնել Հայաստանում այդպիսի մի գյուղ։ Մենք ունենք մենք ունենք բավարար ռեսուրսներ, անհետաքրքիր գյուղեր չեն լինում, անհետաքրքիր մտքեր ու գաղափարներ են լինում։ Պետք է մարդիկ տեսնեն երկրագնդիային հատվածները, որտեղ ռեսուրսները թույլ են, բայց նույնիսկ անապատը կարող է դառնալ գրավիչ։ Մենք ինչպես կարող ենք մեր շրջակա միջավայրը չարել։ Ես խնդրեի, որ պատմեք ինչ է կարելի, այսինքն Կալավան անունը ինչի է հնչում այդքան։ Ինքը իր գաղափարախոսությամբ, որ Որն է այդ գաղափարախոսությունը, որ մի խումբ մարդիկ կարող են բնության հետ ներդաշնակ լինել ու միավորված կարող են զարգացնել իրենց գյուղը։ Բոլորին թվում է, թե մենք հետաքրքիր չենք։ Մենք միշտ գովում ենք մեր անցյալը, պարոն վարչապետ։ Մենք միշտ գովում ենք մեր պապերին, մեր պատմությունը, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք այդ նույն նույն մարդկանց սերունդներն ենք, ու մենք էլ ենք նաև հետաքրքիր։ Կալավանում շեշտը դրվում է հենց ապրող գյուղացիների վրա, որտեղ գյուղացիները դրանք ամենամեծ արժեքն են, այստեղ մարդիկ, իսկ մարդկանց ու բնության այդ ներդաշնակությունը ինքը չի կարող գրավիչ լինել ամբողջ աշխարհի համար։ Ու ամենակարևորը մեր մեջի բնությունն է։ Այս կալավանը ինչու է այսպես, որովհետև երկար տարիներ ինքը շատ իզոլացված է եղել։ Ու այդ Բայց կներեք, էլի ինչ իսկ ինչպես է կալավանը։ Հիմա մենք եկանք առաջին հայացքից առնվազն առաջին հայացքից միջին վիճակագրական հերրավոր գյուղ ճանապարհը ճանապարհ չկա ըստ էության հրաշալի բնություն, բայց մեծ հաշվով առաջին հայացքից դիտողի համար ոչ մի բանով չի տարբերվում մնացած բոլոր գյուղերից։ Դա որովհետև մենք սխալ ենք դիտարկում մեր ռեսուրսները։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ հասկանամ Կալավանը ինչ ինչով է տարբերվում, ինչ գյուղերից ոչ մի բանով չի տարբերվում մնացած բոլոր։ Բայց ի՞նչն է դերքան գովում ասում այսպես այնպես, ինչ ինչա տեղի ունեցել այստեղ այդ դեպքում։ Այստեղ մտքի հաղթանակ է տեղի ունեցել, որ համայնքը մեկը մյուսին աջակցելով մենք դարձել ենք մեկ օրգանիզմ եւ մենք մեր մշակույթ մշակույթը, մեր նիստուկացը, մեր բնությունը, այն ինչ որ մենք մեր շուրջի ունենք, ճիշտ ներկայացնում ենք աշխարհին, այդ իսկ պատճառով այսօր դուք էստեղ եք պարոն վարչապետ։ Հա, բայց ինչա, ես եկել եմ այստեղ հասկանամ ու ինչ եմ եթեր մտել, որ նաև օգնենք մեր ժողովուրդն էլ հասկանա, բայց ինչա տեղի ունեցել։ Հիմա հա, չէ, սենց մի հատ առանձնահատկություն կա, որ մի հատ այս սենց շենք է հայտնվել այս գյուղում։ Այսենց մի հատ, մի հատ արի եկեք գնանք մեզ մի քիչ հեռու ցույց տամ որ որ որ հասկանանք թե միած sense շենք հայտնվել 10 հյուրատներ 10 հյուրատներ 10 հյուրատներ անտարային խոհանոց ունենք Անտարային խոհանոց։ Անտարային խոհանոց դա գյուղացի։ Ու սպասում եք զբոսաշրջիկներ, ճիշտ հասկացա։ Այո, մենք միշտ գրեթե միշտ ունենք զբոսաշրջիկներ, ու բայց մեր հիմնական թիրախային խումբը դա գիտական եւ կրթական ոլորտներն են, այսօր համագործակցում ենք եւ Երևանի պետական համալսարանի։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում, ես կուզենայի որ դուք պատմեիք, թե ձեր ընկալում ո՞րն է մարդը ի վերջո։ Այս գյուղում ինչու պետք է ապրի եւ ինքը ո՞նց պետք է բարեկեցություն ստեղծի։ Ինքը իր ունեցած գիտելիքներով մեզ բոլորիս թվում է թե որ հերրավոր գյուղում ապրում են մարդիկ, իրենք խեղճ ու Չէ, չէ, գործնական, գործնական էլի, գործնական։ Հյուրատնային, հյուրատնային եւ օրգանական գյուղատնտեսություն։ Դա երկու շեշտադրումներն են մեր եւ եւ երրորդը հետագայում արդեն Հիմա այս շենքը ո՞նց է ստեղծվել։ Մի հատ խնդրում եմ պատմեք այս շենքի մասին։ Այս շենքի պատմությունը երկար է, քանի որ մենք ունենք հյուրատներ եւ պետք է այդ հյուրատների համար Կարան գնանք նայենք։ Իհարկե կարող են գնալ։ Այսինքն առաջին հյուրատունը երբ երբ Առաջին հյուրատունը 2013-ին է բացվել, դա մեր տան երկրորդ հարկն էր։ Ձերտա։ Հա։ Պետք էր օրինակ բնակիչների համար։ Մեկ ճառաջ քայլ է։ Ու հա։ զուտ որպեսի մարդիկ օրինակը տեսնեն։ Հետո արդեն այդպես Դուք բացեցիք հյուրատուն։ Հա։ Շատ լավ, հյուրատունը բացեցիք։ Նախ որտեղից փող ճարեցիք, որպեսի հյուրատուն ստեղծեք, որտեղ դա ծախսա, չէ։ ՀՄԶ զակից մենք վարկ ենք վերցրել, ու այդ վարկը 4 ամիս հետո արդեն ծածկված էր։ Մի րոպե, մի րոպե, դուք միշտ ապեք։ Շատ լավ, վարկը վերցրի։ Հյուրատունը, հյուրատունը ստեղծեցեք, կառուցեք։ Իսկ դա ինչ process է։ Տունը հյուրատուն սարքելու process-ը ինչ process է դա, ինչ է։ Ոչ մի յուրահատուկ այնտեղ process-ներ պետք է։ Ենթադրվում է, որ պետքա պետքա սանհանգույցը նորմալ կարգի բերվի։ Շեշտադրումը սանհանգույցն է, բայց այստեղ շատ կարևոր է մենք Դուք կոնկրետ փողը ինչի վրա ծախսեցիք։ Ներսը մի թեթե ծինք սանհանգույցները ու շատ կարևոր է արևային ջրատաքացուցիչները, որը ստաբիլ տաք ջուր կտար, որ մեծ խնդիր է մեր Հայաստանի գյուղերում ու ինքը 25 տարի մեզ անվճար տակ ջուր անընդհատ տալու ու դա բերեց Ինչքան փող ծախսեցիք ընդհանուր այդ նախագծի վրա 1 միլիոն 200 հազար դրամ 1 միլիոն 200 հազար դրամով տունը դարավ հյուրատուն։ Դա տունը դարձավ նույնիսկ այսօր հյուրատներ կան 300 հազար դրամով են դարձել հյուրատներ։ 300 հազար դրամով հաստատ։ Հա։ Տունը կա։ Այսինքն մի րոպե, բայց 300 հազար դրամով է ջերտակացուցիչ բան չի լինի դնել։ Չէ, չէ, չէ, այդ տակացուցիչները մենք օգնել ենք գրանտային միջոցներով են վերցրել, բայց USAID պրոյեկտը եղել, ՓՄԴ-ն ա տվել գրանտային կոմպոնենտ էլի։ Այն հյուրատ, այն մարդիկ, ովքեր որ վիրա ուզում են հյուրատներ դառնալ, տունը դարձնել հյուրատներ, այդ մարդկանց մենք ամեն ձևով փորձում ենք աջակցել, որ เป զի խրախուսենք այդ քայլը։ Ու այսօր իհարկե Կալավանում երկու տեսակ հյուրատներ կան, մեկը առանձին տներ են, այստեղ պետք է զգուշանալ։ Եվ որտեղ հյուրը տան տերերի հետ են մնում հյուրերը, իմիջայլոց երկրորդն ավելի լավ բրցան, բրցան էքստրեմալ туриզմը։ Եթերում չէր, չէ։ Երկրորդ երկրորդը ավելի շատ է պահանջված, որովհետև արտասահման հիմնականում Գերմանիայից եւ Իսրայելից են գալիս, որպեսզի ապրեն այդ ընտանիքների հետ։ Շատ լավ, շատ լավ, եկեք մի հատ ավելի օքեյ, տունը սարքեցիք հյուրատուն։ Ահա։ Մարդը ոնց ոնց իմացա, որ այդտեղ տենց հյուրատուն գոյություն։ Հիմնականում Facebook-ով։ Facebook-ով։ Հա, մենք նույնիսկ վախենում ենք գովազդել, որովհետև եթե գովազդում ենք, հետո բարձում է, որ որակի վրա ազդում է, պահանջարկը շատ մեծ է։ Այսինքն դուք նաև խնդիր ունեք, որ չափից շատ բաներ տուրիստներ չգան այս։ Հա, մենք կոնկրետ ունենք այդ խնդիրը ու մենք ուզում ենք այնպես անել, որ ինչ որ մի խումբ կա, որը որ հիմնականում դրանք բնության մեծ սիրահարներն են ու գիտնականները, ուսանողները, որովհետև մենք ի վերջո պետք է Հայաստանում բաժանենք տուրիստական Այսինքն հյուրատունը դարավ հյուրատուն, ահա, այս այս այս կարող ենք ցույց տալ որպես տանտերը չի չի առարկում։ Չէ, տանտերը այստեղ չի, չէ, չի առարկում։ Տանտերը այստեղ չի կարանք։ Չի առարկում ու երևի թե մեզ հետևում, հա։ Մա այս տունը եղել է սովորական գյուղական տուն, կիսաքանդված տուն, կիսաքանդված։ Արտաքին պատերին ձեր չենք վել, ընդհանրապես կալավանում փորձում ենք արտաքին պատերին ձեր չտալ վարտակինից ինքը չփոխվի, բայց ներսից փորձում ենք այս էսթետիկ այս վիճակը պահպանել հիմնական պատալոգ առաստաղ հինն է եղել առաստաղ առաստաղ էս բանը հա Առաստաղը հատակնել է։ Հատակը փոխել ենք հատակը, որտեղ էստեղ խոնավ։ Բայց գյուղական տախտակից, հա, հա։ տախտակից Ու այստեղ նորից շատ էժան 40000, եթե չեմ սխալվում, էս մահճակալի։ Հիմա այս տունը, եկեք մի հատ բաց օբյեկտիվ եմ ուզում պատկերի իմանալ։ Այս գյուղական տունը, գյուղական տունը հյուրատուն դարձնելու համար, որտեղ բնականաբար այս ամեն ինչը parza, այստեղ սկզբունքայինը կարծում եմ սանհանգույցն է, այսինքն նորմալ բաղնիկ եւ զուգարան ունի։ Եվ տակ ջուրը ունի բնականաբար Եվ արդեն հասկացանք, տաք ջրի համար օգտագործում ենք արևի էներգիան։ Այո, իհարկե, միանշանակ, որպեսզի փայտով չանենք այդ ամենը։ Հիմա պետք է օբյեկտիվ հասկանալ, դրա համար ինչքան գումար է պետք, այս տան վրա ինչքան գումար է ծախսվել։ Այս տան վրա շատ է ծախսվել, ինքը արդեն 5 տարի է ծախսվում, հա, այս տան վրա գումար, եթե չեմ սխալվում, մոտ 30000 ինքը ծախսել է, բայց ինքը արդեն process է, իր եկամուտներից անընդհատ ինքը դնում է հյուրատան վրա ու փորձում ենք Լավ, առաջին հյուրատունը որ ստեղծել եք ընդհանուրի ես ուզում եմ ձեր օրինակը առաջինը դուք եք ստեղծել հյուրատուն։ Ինքը միշտ դիտարկվել է տունը։ Երևի մի 200 մետր։ Գնանք, գնանք այդ առաջին հյուրատունը տեսնենք։ Էս ինչ հա։ Դա կարող ենք եթե ուզում եք աշխատողը։ Հա, իհարկե աշխատում։ Իհարկե աշխատում։ Սա Գևորգունիքի մարզն է, ժողովուրդ։ Պարոն վարչապետ, ինչ կուզեք։ Լսենք, հա։ Բիզ է։ Դավա, ուղակի միացրեք ցանկացած բան։ Դա, լսենք։ Հա, իմիջանոց ասեմ, մեր համոզված եմ մեր հազարավոր տների տանիքներում այսպիսի նվագարկիչ կա, որը կամ մի մասը մենակ հանկարծ չքաշի, աշխատի։ Շուշան հլարի։ Համոզված եմ մեզ բազմաթիվ բաներով պես է, պես է։ Ա, մուլտիկների մեջ։ Այս գնել ենք ուղակի շուկաներում շատ կան ու հազարավոր մարդիկ երևի շփրտել են ուղղակի։ հա, Բայց նա համոզված եմ հազարավորները ունեն տանը։ ծանենք։ Լավ, Ռոբերտ ջան, խնդրում ենք։ Պարոն վարչապետ։ Հա, սա 30-ից ծրագիրն է, ABCD ինովացիոն կենտրոնի կողմից։ Նա տես ծառն էլ ցույց տա։ Կազմակերպել է աշխարհի 4 երկրներից ուսանողները գալիս են այստեղ ու այդ ծրագրի ընթացքում նաև այսպիսի տնակներ Լավ Ռոբերտ ջան, պատմեք, շարունակեք հա, պատմել ձեր պատմությունը։ Ամեն ինչ ի սկզբանե իմ մեջ, երբ որ այս գաղափարը ծնվեց, դա համայնքի զարգացումն էր։ Եվ գնում ենք այդ հա, ձեր առաջին դրակում։ Այ մեծ սիրով։ Եվ ամենակարևորը դա ռեսուրսներն են։ Մենք ուղղակի փորձեցինք հասկանալ ինչ ունենք ու ողջվեց, որ մենք այնքան ռեսուրս ունենք։ Ինչ օրինակ ինչ ունենք։ Դա բնական եւ մարդկային։ Օրինակ, օրինակ ինչ ունենք։ Ունենք մարդիկ, ունենք կանայք, ովքեր որ անտառից այնքան բույսեր ուտելու բույսեր գիտենք, քանի որ փախստանա փախստականա բնակ ենք տարբեր տեղերից մարդիկ եկել են եւ իրենց այդ դա ինչ ռեսուրս է ասում բացատրեք ինչ հա։ դա ինչ ռեսուրս է ռեսուրսը ոսկին չի փողը չի դա ոսկուց ավելի թանկ է ինչի ավելի որովհետեւ երբ որ դա հավաքում ենք դա դառնում է անտարային խոհանոց եւ դա 100-ից ավելի ճաշատեսակներ են անտարից որոնք մեծ մասը մոռացված են որոնք որոնք կարող են հազարավոր եւ միլիոնավոր Հա։ հերրանական դոլարներ բերել միանշանակ եթե դա մենք ավելի բարձր մակարդակի վրա դարձնենք իհարկե դա կլինի այդպես որովհետև հիմա թող բոլորն է կփաստեն եթե Երևանում լինի անտարային խոհանոց ու անտարից հույսերից պատրաստված կերակրատեսակներ։ Այդ հեղինակային իրավունքը մի պատճառ է։ Երևանում էսա կբացեն ոչ մեկ չի գա։ Եթե բացեն էլի, պարոն վարչապետ։ <laughs> Ոչ մեկ էլ չի գա, ստեղ բոլորը Երևանում է լինում։ Ճիշտ է, պետքա գնալա այս անտարը։ Իհարկե ու ինչն է դա, որ մարդիկ սովորաբար ասում են, դե մենք կրթություն չունենք, դե մենք լեզու չգիտենք, դե մենք համակարգիչ չգիտենք, ուրեմն մենք չենք կարող մասնակցել երկրի զարգացմանը, բայց ոչ այդպես չի։ Ինչու են սխալ ասում։ դե։ Իհարկե, դե մեծ այդպես Իհարկե լավ է, որ երեխեքը կրթություն ունենան, բայց նրանք ովքեր եւ եւ միջալը ցանկացած մարդ ցանկացած տարիքում կրթություն կարող է ստանալ, եկեք պայմանավորվենք, որ կրթություն չի նշանակում պարտադիր, որ պետքա, հա։ ասենք, դիեզերանավ նախագծել։ Բացարձակ, ուղղակի այդպես չի լինում, որ մարդը կրթություն չունի, այդ որ գիտելիք է։ Բայց ռեսուրսների մասին մեկը հա։ հասկացանք, այսինքն ստեղ կան 100 տարբեր բուսատեսակներ բուսատեսակներ ունենք ու նաև որոնցից կարելի է պատրաստել 100 տարբեր ճաշատեսակներ, որոնք կզարմացնեն 100 զբոսաշրջիկի, որոնք կպատմեն իրանց 100 ընկերների եւ եւ այդպես շարունակ։ Եվ այդպես շարունակ։ Դա արդեն երկրաչափական պրոգրես է։ Ու նաեւ ինչն է հետաքրքիր, պարոն վարչապետ, հազար անգամ ներողություն, տեսեք, գյուղում հերու կտրված ապրումա չէ տնտանիքը։ Մեզ թվում է թե որ տուրիզմը զարգացնելու համար մենք պետք է մեզ ձևափոխենք, մենք ուրիշ հագուստներ հագնենք, մենք ուրիշ ձև ապրենք, որ դառնանք հա, հետաքրքիր, հա։ բայց իրականում մենք փչացնում ենք այն համն ու հոտը, որը որ իրական զբոսաշրջիկին դուր է գալի։ Տեսնել հա, իրական հայկական, այսինքն մեր ինքնությունը միանշանակ։ Մեր ինքնությունը։ Միանշանակ, դա պետք է պահպանել ինչքան հնարավոր է երկար։ Եթե մենք սկսենք կեղծել դա, թեկուզ լինի դա հակուսները այնպեսին չլինի, ինչպեսին որ մենք առօրյայում օգտագործում ենք, մեր նիստ ու կացը, մեր բանը, մենք մենք կփչացնենք այն ամբողջ հետաքրքրությունը հայկական գյուղերի։ Ու դա է պատճառը, սա համայնքապետարանի շենքն է։ Գյուղապետարանի։ Ու նույնիսկ երեխաները իրենք հետաքրքիր են գյուղերում, որտեղ իրենք էլ Հիմա այսօր մեր երեխաները երեք ասացի արդեն առաջին անգամ Facebook-յան խումբ են բացել կալավան արշավներ, դպրոցական երեխաները։ Սա խոսում է այն մասին, որ երեխաները շատ-շատ մոտիվացված են ու ուզում են իրենք հետ իրենց գյուղը զարգացնել։ Ինչո՞ւ է երեխայի մոտ կա խոսակցություն, որ ստեից գնան ուրիշ տեղ ապրեն բացարձակապես այդ վաղուց արխի մոտ 4 տարի առաջ, որովհետև այստեղ բոլորը գալիս են այստեղ ու այստեղ հետաքրքիր է կյանքը։ Կալավանցի երեխաները ընդհանրապես խնդիր չունեն այդպես, որտեղ աշխարհի լյուբով ցանկացած երկրից մարդիկ գալիս են։ Իսկ կարողա պաշտոնական քարոշչությունն է, թե իսկականն էստենց։ <laughs> Չէ, իրականությունն է դա, շատ շատերը գիտեն։ Ու գյուղը դարձել է հետաքրքիր գյուղ։ Այսինքն, այսինքն երեխան, երեխան այստեղ ինքը ուզում է, այստեղ որովհետև ինքը ինքը հասկանում է, որ այստեղ մի միջավայր է ստեղծել, ստեղծված, որը չնայած այ հիմա ճանապարհ էս վիճակում, հա, չնայած ցանկապատ էս վիճակում, հա, բայց այդ այսօրն է, բայց ինքը տեսնում է, որ վաղվա օրը ինքը իր աշխատանքով կարող է այստեղ սկսած այս հողից, այս ամեն ինչից փոխել։ Պայմանով, որ կպահպանի այս բնությունը։ Սա ամենաառաջնայինն էր միշտ եղել մեզ համար, որովհետև կալավանը, ինչպես որ բոլորն են ասում, դա մարդու եւ բնության ներդաշնակությունն է։ Այսինքն պարտադիչի ծառը կտրենք, մենք կարող ենք ծառի փոքրիկ ճյուղը կտրել։ Իմիջալոս, բա ո՞նց եք տակացնում, որ ծառը չեք կտրում թափ թափուկները այնքան շատ են, եթե ներքին սպառման համար լինի, թափուկները մոտ 500-600 անգամ ավելին են, քան մարդիկ կարող են սպառել։ Բաղնիկները մտածեցի, որ հիմնականում տանիքներին հիմնականում հիմնականում 70% արևային ջրատակացուցիչներ ունեն։ Արդարացնում է իրեն։ Միանշանակ արդարացնում է։ Լավ, այդ մարդ այդ շարքային դարդերի տակ ճկրած այդ հուսահատ մարդ ո՞նց ո՞նց է, ո՞նց ո՞նց որտե՞ց է գտնում այդ բանը, այդ այսպես ասած հույսի այդ գործիքը արևային ջերմատակացուցիչը եւ տեղադրում իր տանիքին։ Շատ բարձր է, դա մեր մենտալիտետի բանել կա։ Չէ, չէ, գործնական ես հոգեբանական պահը չեմ հա- ասում։ Գործնական որտե՞ց դե է գնում վերցնում։ Որտե՞ց կազմակերպությունը, մենք հիմնականում աշխատում ենք Optimum Energy եւ Շտիգենի հետ Հա։ իրենք անընդհատ գալիս են տեղադրում են մարդիկ տեսնում են ո՞նց են վճարում այդ մարդիկ ո՞նց են վճարում ապարիկով էլ կա 6000 7000 ամսական ամսական բայց այս գյուղացին այդ 6000 7000-ը որտե՞ց աշխատի որ վճարի երկու անգամ տուրիստին հանեց սար բերեց ինքը արդեն կարա բայց տուրիստ որտե՞ց է ճարի տուրիստը այդ արդեն մենք ենք հոգում մենք ներկայացնում ենք մեր գյուղը կենտրոնը դա Timeland հիմնադրամն է մոտ 7 հականոց անձնակազմ ենք ովքեր որ զբաղվում են զբոսաշրջիկներին այստեղ ներգրավվելով, բայց հատուկ, ինչպես որ նշեցի, հատուկ խմբերին, որովհետև մենք Կալավան ենք այնքան փոքր, որ massայական туриզմին չի դիմանում։ Ես նույնիսկ իմացա, որ հիմա Հիմա այս պահին վետո ադրած սենյակներ չեք տալիս, որովհետև հա։ մեծ խումբ եք սպասում։ Մինչև սեպտեմբերի վերջ Կալավանում տեղ չի։ Այսինքն վստահաբար այդ գյուղացի մինչև սեպտեմբերի վերջ եւ դրանից հետո էլ այդ 6000 դրամը կաշխատի, որ այդ իր բանի արևային ջրատակացուցիչի փողը տա։ Ինչ 6000, 6000-ը մեկ մի քանի ժամում կաշխատի։ 6000-ը մի քանի ժամում կաշխատի։ Բայց իհարկե բաղով ասեմ, որ ቱրիզմը փայտ կա, դուրս ձեռնտու չի։ Իհարկե ձեռնտու է։ Այսինքն կարելի է մի քանի ժամում 6000 աշխատել առանց այս անտառները կտրելու։ Երկու ժամ սար բարձրանալիչները 10000 դրամ են։ Եվ վճարում են դրան։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը, միշտ։ Եվ տուրիզմի պակաս չունեք։ Բացարձակ մենք խնդիր ունենք։ Լավների լուր չունեք պակաս։ Չէ, մենք չունենք, մենք խնդիր ունենք ենթակառուցվածի զուտ ճանապարհի առումով եւ մենք խնդիր ունենք համայնքը նախապատրաստել երկրորդ կառավարության բաղջ են, հասկացանք հետո։ <laughs> Եվ երկրորդը համայնքի նախապատրաստել երկրորդ զարգացմանը, այսինքն երկրորդը նա է, երբ որ մարդիկ արդեն ամբողջությամբ տունը, ոչ թե մի հատվածն են վերանորոգի, ամբողջությամբ եւ յուրաքանչյուր մարդ Հա, հիմա տեղ կա, որ մի հատված են նորոգե։ հա, Իրանք հին հին տեղում են ապրում, հյուրերին նոր տեղ։ Հետո պետք է ամբողջությամբ ու ինչն է կարևոր, մա մշակում ենք ծրագիր ու ունենք արդեն նախագիծ։ Բայց ես կներես նկատեցի, որ գյուղում ռես ռեստորան չկա, մարդիկ բա ո՞նց են սնվում տուրիստները։ Դե դա էլ մեր մյուս բանն է, ռազմավարությունն է, որ այդպես չլինի, լինեն միայն տներում, ու յուրաքանչյուր ընտանիք ինքը տա սնունդը, հյուրատուն ինքը տա սնունդը, որովհետև ռեստորանները դա կբերի այն մասան, որը մենք իրականում չենք ուզում, որովհետև մեր նպատակը այստեղ պլաստիկից ազատված տարածք սարքելն է, իսկ ռեստորանները Հա, այսինքն իդեան այն է, որ այստեղ սնվեն, այսինքն այստեղ տեղ չլինի, որ մարդիկ գան, հա։ ճաշեն, թողեն գնան։ Օրինակ կներեք, բայց ներքին ձևով մենք արգելում ենք գետի ափին ցանկացած տեսակի բեսեդկա կոչված վայրերը, որովհետև դրանք իրենց հետ բերում են աղբ, դրանք իրենց հետ բերում Չէ, բայց ես կոնցեպցիան եմ ուզում հասկանալ, ասենք իդեան է նա, որ այստեղ եկողը ոչ թե գա ուղակի ճաշի թողի գնա, այլ գա այստեղ մի շաբաթ ապրի, ընտանիքով մնան կամ ուսանողները գալիս են, որտեղ ապրում են, այնտեղ արդեն այդ ընտանիքը իրենց հոգա, հոգմա բոլոր իրենց առողջ։ Այսինքն մարդը կարող, իսկ մարդը կարող է այստեղ նաև պատվիրի ասի, սենց ճաշ եմ ուզում, թե թե այդ ընտանիքում։ Հիմա կարող է իհարկե պատվիրել, բայց այդպիսի դեպք չի եղել 7 տարիների ընթացքում, որ այցելուն ինքը տվածից ավել ինչ որ բան ուզի։ հա, Այսինքն միշտ հետաքրքիր է, հա, հա, իհարկե։ հա, Իրենք շատ հետաքրքիր են ու սա շատ կարևոր է երկու տեսանկյունից նախ տանտերը ինքը զգում է որ ինքը հետաքրքիր կյանքով ապրում որ դա դուր է գալիս ուրիշին եւ երկրորդը ինքը չի չի ջղաձգվում հասնի Իջևան օրինակ 40 կիլոմետր գնա ինչ որ բան բերի որպեսզի սնունդ տա բա կներեք բա որտեղից է Բավոր դից, բավոր չի գնում միջևան բավորը։ Նկատի ունեմ այն ինչ որ գյուղ այգիներում աճում է, ինքը դրանից է պատրաստում ու անտառային խոհանոց։ Հիմա այս պահին այգիներում ինչ աճում։ Այս պահին ունենք հենց այս պահին լոլիկն աճում, վարունգն աճում, բրոկոլի ունենք, դե ազնվամորի, դե լոբին կա, լոբին կա, կարտոֆիլը նոր, սոխ սրտով իրականում որ հիմա այս խումբը մեծ Իսկ պանիրը գտել, հա, տնական պանիր։ Դա արդեն առանձին բիզնես ենք որպես դիտարկում, ամենալավ պանիր սարքող ընտանիքը։ Աշխատանքի բաժանում է։ Իհարկե, որտեղ Ով ով ավելի լավ պանիրա սարքում, նա պետք չի որ մարդուն տանի հասցնի սարի գալը։ Դիրատներին ապահովումա պանիրով։ Այն հիմա այդ ամեն ինչ որ պատմում եք, դա կա տեսություն։ հա, Իհարկե։ Կարող ենք մենք էլ ուտել այդ։ Սոված է։ Հա, բայց ինչ սիրով։ Այսինքն դա պրակտիկա։ Ոնց ասիկ պանիրը, լավագույն պանիրը, աճած պոմիդորը, էլ ոնց մար դիմա դիմադրի։ Հիմա գնանք մեր այգում օրինակ ազնվամ օրինանում։ Գնաց։ Ազնավ, ես փորձում եմ ինձ այդ օղակից դուրս անել, որտեղ ես կարծում եմ, որ սա իմ վերջին տարին է, որտեղ ես իմ միշնին հասել եմ։ Այս մեր նոր բնակիչն է Ամերիկայի քաղաքացի, եկել հայկական անձնագիր է ստացել, ինքը դարձել է հայ ու կալավանցի։ Գրող, Amazon-ում բեսթսելերա ինքը։ Ինչ ազգա։ Ամերիկացի։ <laughs> Ոչ միայն հայերն են վերադառնում, այլ հա։ ամերիկացիներն էլ են վերադառնում։ Հա, նաև գալիս։ Արմատներին։ Արմատներին, հա։ այո։ Չերևում, խոսենք։ Հա, ու ամբողջ մեր կոնցեպցիան կայանում անրանում, որ գյուղը այստեղ ընդհանրապես բացասական բան։ Մարդիկ, որ գալիս են մեկ օրով, մնում են մեկ շաբաթով որտեվ այս խաղաղությունը, որ մենք ունենք, հա, ճանապարհը։ Ռոբերտ, մի հարց ունեմ, մեջք ունեցել եք, որ այս բանը ինչ է։ Առաջինը մեջքը, որ ունեմ, հետ դուքիկ պարովածը։ Ես ես որ եկել եք արդեն մեջք եկել։ Չէ, չէ, որ սկսեց, նախ ոնց սկսեց այդ գործը։ Մեջքը իմ ընկերներն են ու իմ ընտանիքը։ Ոնց ոնց ակեց այս գաղափարը, հա։ Դե երեխաներս չէին ուզում գնան այս գերից։ Ուհ ու ես երբ 2013-ին Գերմանիայից եկա, այդ մեկ-մեկ ընտանիք։ Իսկ Գերմանիայում ինչ էի անում։ Այնտեղ հերթական հոդվածս էի գրում, Հայաստանի վերացված Գերմանիա բայց այսինքն դուք Գերմանիայում եք ապրել իսեղը։ Ոչ, չեմ ապրել, ուղղակի մի քանի ամսով ամեն տարի գնում եի ընդ։ Որտեղ եք։ Այս գյուղից եք դուք, հա։ Այստեղ եք ապրել։ Այո, ես 8 տարեկանից այստեղ եմ ապրել, ընտանիքս ես միասին տեղափոխվել ենք Սումգայիթից։ Ու այդպես հա, բոլորը հիաստափված, ոչինչ չի լինի, ոչինչ չի լինի։ Բայց արի ուտես որ ամեն ինչ էլ կարող էր լինել։ Իսկ ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Հա, Մարդիկներ շուկան եկավ, շուկան եկավ։ Հա, այս գյուղի դպրոցն եմ ավարտել։ Հետո միացել եմ մեր հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի արշավախմբերում, որտեղ բացահայտել էի մի քանի հայտնի քարեդարյան հուշարձաններ, չէ, դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո։ հա։ Հետո բանակ վերադարձա ու մասնակցեցի արշավախմբերին ու այդտեղ հետո արդեն գիտական հոդվածներ, հետո արդեն մանկավարժական համասարան, հետո հետո արդեն Լիոն, Ֆրանսիա ու երկար տարիներ։ Իսկ ներեք ո՞նց ընդունվեցիք մանկավարժական համալսարան։ Ոնց որ բոլորը։ Նախ նախ բան, մենք գիտենք որ Կալավանում դպրոց Կալավանում է, հա։ Հա, միջնակարգ դպրոցում։ Ենթադրում ենք որ Կալավանում դպրոց դպրոցը իր բոլոր հերավոր գյուղի Հա։ Բոլոր բոլոր առանձնահատկություններով դպրոց է։ Այսինքն դա ոնց ոնց թույլ տվեց ձեզ որ ոչ թե դուք այդ դպրոցը ավարտելու արդյունքում մտածեք որ այ այս անտառները շատ հարմարակտրենք ծախենք մի 2 կոպեկ փող աշխատենք այլ որոշեցիք որ պետքա չգիտեմ գիտա հետազոտական տենց ինչ որ միտա հետազոտական ճիշտ ասած Դե որտեղ դա ոչ մի տեղ տանող աշխատանք է ծառ կտրելը, որովհետև յուրաքանչյուր ծառ կտրողը միանշանակ համաձայն է ինձ հետ, որ որ օրը որ փայտի գործը վերջացավ, հայրովը ինքը խաղացած է ծառը պրծնում է ինքան հա- հավես։ Իհարկե պիտի վերջանա, ու սա կայունության հետ որևէ աղերս չունի։ Կայունը նա է, երբ որ ծառ բնությունը տալիս է շատ ավելին։ Չես նկա, ինձ գիտեք ինչ մեխանիզմն է հետաքրքիր, ասենք որ սենց գյուղում հերավոր կտրված գյուղում երեխան ոնց ինչ է իր հետ, ինչ պետք է տեղի ունենա, որ เป զի ինքը ինքը մտածի մեծ բաների մասին, ոչ թե փոքր բաների մասին։ Ինքը ոչ թե մտածի որ այ վերջ, վերջնա պետքա կամ ստեղից արտագաղթել, կամ փախնել միտեղ, կամ գնալ, չգիտեմ, կամ փայտ կտրել, այլ ինքը մտածի, որ ինքը պետք է աշխարհը փոխի։ Իրականում ինչքան մարդիկ կտրված են, այդքան զգտումն է մեծ անձնական։ Երբ որ մարդ հերրու, եթե երեխաները հերրավոր տեղ են, չէ՞, իրենք ուզում են ձգտեն, հասնեն, ու այդ ձգտումը այնքան ամրանում իր մեջ, հետո գալիս հասնում մի հատ էլ անցնում, որտեվ իր կյանքի նպատակ է դառնում անընդհատ մրցակցությունը ուրիշների նկատմամբ ու կոնկրետ ինձ համար այդպես է եղել միշտ երազել եմ հա հասնեմ ինչ որ բանի հասնեմ չեմ էլ նկատել թե ոնց եմ վաղուց հասել ու մի բան էլ ավել արդեն անցել եմ իսկ ինչի եք հասել նո այդ գիտության ոլորտում հետո ամ այնպես աշխարհի տարբեր երկրներ ենք շրջում դավերջ վերջում Դա վերադառնանք Կալավան, ո՞նց ո՞նց եղավ որ որ դուք 2013 թվականին առաջին անգամ ուղակի փորձեցի էքսպերիմենտալ հնագիտություն որպես туриզմ, հա, ներկայացնել, այսինքն կյանքը քարե դարում։ Ու հենց առաջի տարին 200 հոգի միայն Իտալիայից եկան այստեղ, ու հետաքրքրվեցին ու և, Այդ նույն տարի ես Ժամանակ Facebook-ը կար արդեն։ Ահա, բայց ես չկայի էլի երևի թե ժամանակ Facebook-ում, բայց Facebook-ը կար։ Բայց այդ իտալացիներին ո՞նց գտաք։ Դա մեր ինստիտուտի միջոցով։ հա, հա։ Ինստիտուտի միջգիտնականները էին եկել։ Այսինքն առաջինը զուտ գիտական գործունեության շրջանակ։ Հա, զուտ գիտական, հետո նույն թվականին Թորթերին զուր քշեցիք, շատ հետաքրքիր։ Էմիրատներում ինձ առաջարկ եղավ ուսանողների հետ այդ աշխատել եւ սովորեցնել թե ինչպես էր քարի դարյան մարդը գործիքներ պատրաստում ու այդտեղ իդեան իմ մեջ առաջացավ, ասցի Հայաստանում կփորձեմ, եթե կստացվի, ուրեմն շատ լավ, եթե չի ստացվի, ուրեմն կգնամ Էմիրատներում այդ գործը կանեմ, կգամ, ինչպես որ գնում էի տեղումների, ու շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, բայց ստիպված էի դադարեցնել, որովհետև հենց երկրորդ տարում խնդիր ունեցանք տեղերի հետ կապված։ Ոչ տեղ կար, որ բոլորը ծառ էին հատում էստեղ, աղբը թափած էր, գիշերակացի տեղ չկար, ու որոշեցինք Այսինքն դադարեցիք այն պատճառով, հա։ որ բանը պահանջարկը կար, առաջարկը չկար։ Պահանջարկը կար ու առաջարկը չկար ու այդտեղից ստեղծվեց ծնվեց 10-ամյա զարգացման ծրագիրը։ Ես ես փոխանցեցի։ Ես սկսեցի, հետո արդեն հետագայում ընկերներս միացան ու 10 տարվա զարգացման պլան կազմեցինք ու այդ պլանը մինչ օրս Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ AES, այս տեսարանը, այս ամեն ինչը իտալացի կամ ֆրանսիացի կամ շվեդ տուրիստին հետաքրքիր է։ Իհարկե հետաքրքիր, որովհետև միայն պատուհանների գոգին 100 դիցերնակ ատվում։ Դիցերնակ։ Բայց իրականում Տեսեք, ես ինչ ինչ ինչի ասա հետաքրքիր, որովհետև սա միջին վիճակագրական հայկական գյուղի տունը։ Եվ հետո դուք ասցիք, որ մի հատ ուրիշ պահ կար, որ զրուցում էինք, ասցիք, որ գյուղի բյուջե այս ընթացքում վճարել եք ինչքան։ Միայն 2016-ին մոտ 22 միլիոն։ 22 միլիոն դրամ հարկ եք վճարել չէ, գեներացրել ենք այդքան գումար ֆոնդային բյուջեի համ, ֆոնդային մասի համար բյուջեի։ Իսկ գյուղի սեփական եկամուտները ինչքան է, ինչքան է 800 000 դրամ։ 800 000 դրամ։ Միայն անցած տարի շինարարության այս պայդրությամբ 35 հոգանոց 35 ընտանիք ունեցող գյուղում 4 մեծ ֆերմա է կառուցում անասնապահական։ Երեք հատ պրոյեկտ ունենք անտարային խոհանոցն այդ կենտրոնը, որ մենք միասին եղանք եւ Timeland Park-ն է։ Գումարած երկու ընտանիքներ հիմա հյուրատներ են կառուցում, կարծում ենք որ ես մի քանի Այս կենտրոնը կենտրոնը ոնց ոնց կա ով ոնց ֆինանսավորվեց։ Կենտրոնը ֆինանսավորվեց USAID-ի Արմենիայի կողմից եւ իրականացվեց ՓՄԶ ԶԱԿ-ի կողմից, մյուս կողմից էլ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրներ ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության ծրագրի կողմից ու մյուս կողմը մենք էինք ֆինանսավորում, բայց նաև կային շատ անհատներ, որոնք որ մեզ աջակցեցին այս մասով, որովհետև երբ որ համայնքը պատրաստ է, ֆինանսապես նաև Բայց ինչի են աջակցում որովհետև հիմա բան կա, բուշկետ ենք ուզում, բուշկետը կա, բայց հա, Դե որտեղ մարդիկ վստահ են, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, այդպեսի շատ նամակներ ենք ստանում, որ այն ինչ որ դուք անում եք, մենք գաղափարին ուզում ենք աջակցել։ Հիմնականում գաղափարն է հաղթում։ Այստեղ ու ընկերը շատ լավ ասում է, որ Կալավանը գաղափարի հաղթանակ է, որովհետև այդ շենքերը դրանք միջոցներ են։ Իրականում մենք մեր մտքի մեջ պիտի հասկանանք, որ մենք մի օր կարող ենք նպաստառուից դառնալ բիզնեսմեն։ Այստեղ մենք լավ օրինակներ ունենք, ընկերը հիմա այստեղ չի, ով նպաստից հրաժարվեց, հա, ստեղծեց իր հյուրատունը եւ հիմա ինքը նաեւ կենտրոնում է աշխատում, ինքը եւ իր նույնիսկ կարելի է հրաժարվել։ Այստեղ 3 ընտանիքներ արդեն այդ հրաժարվել են, բայց եւս 3 կան ու պետք է ամեն ինչ անենք, որովհետեւ նպաստը ոչ միտեղ տանող ճանապարհ է։ Քալյան այն սա առաջին հյուրատունն է։ Սա առաջինը որ ստեղծվել է։ Որ կառուցում եք սկզբից ինչ էին ասում կողքից։ Ասում են երբեք չի լինի, մի արել։ Հելա հետ միտք է, ճանապարհը լավը չի, բայց ճանապարհը լավը չի, լեռնային հեծանիվները, մոտոները, ըհը, իրեն կգան։ Մենք Այս պայն հյուր չունեք, հա, այս պահում եք այն արշավախմբի համար։ Մեր մեծ արշավախմբի համար, ով մեկ ամսով գա, որոնք որ մեկ ամսով գալիս են։ Հա, այստեղ կարևորը։ Նույնիսկ ես դուք տեղյակ կլինեք, Իջևանում է շատ կան սեփական տները, փայտից են սարքված ու ցածր են։ հա։ Առաստաղները դա հիմնականում ջերուցման համար էր արվում։ հա։ Հիմա անհնար է նույնիսկ բարձրացնել, ինչ կա կա, էական չի, ես ոչ մի բան ստեղ ծարված։ Չէ, բայց այստեղ կարևորն է նա, որ պնդում եք, որ այդ ամեն ինչը օտարերկրացում կարա հետաքրքիր է։ Գիտեք, ես այս տեսարանը իրականում շատ կարևոր տեսարան է, որովհետև Տեսեք, բարեվարչապետ արև արևային 300 լիտրը հիմա 95 աստիճան ջուր ունի։ Այսինքն այստեղ կարող են իսկ մոտ կես տոննայից ավել լողալու համար ջուր կա այստեղ։ Ու ինքը 25 տարի յուրաքանչյուր 300 լիտրանոց բակ այսենց ապահովում է 25 տարի։ Հիմա այս այս այս հետ կապված վարկերը ամբողջ փակել։ Իհարկե փակել։ Հիմա պարտք չունեք։ Չէ։ Հին վարկի համ զարգացման համար կարող է նորից վերցնեք։ Հիմա վստահ այս շատ շատերը իհարկե հիմա հիմա ուրիշ խնդիր կա, գյուղացիների փորձում են թույլ չտալ չափից ավել վարկեր վերցնեն, որտեղ այդ զարգացումը իր հետ նաև կարա այդպիսի խնդիրներ բերի։ Փորձում են թույլ չտալ տենց լինում այլ, ուզում են նորմայից շատ վերցնեն, դե նորմալ է որ գյուղացին այդ ամեն ինչը շատ բոլորը չի որ պիտի իմանան էլի դրա մասին ու ցույց չենք տալիս որտեղ դա նաև խանգարի ու օրգանական մեղրը մեր պարոն վարչապետ ճանաչվել հա, լավագույն օրգանական կներեք կներեք ես ուղղակի ուզում եի ասեի որ այս շատ կարևոր է որ փոփոխությունն ինչա որ այս լոգարանի կուլտուրան հա, զուգարանի կներեք կուլտուրան դա դա շատ բան է փոխում հա։ դա մենակ կենսամակարդակ չփոխում, դա մտածելակերպ է փոխում, հա։ դա կառուցվածք է։ Մարդը չի հա։ կարող երազել, եթե չունի նորմալ պայմաններ։ Չէ, նախ կարող է երազել եւ ստեղծել նորմալ պայման, դուք էլ չեք չէ ունեցել։ Չէ, փախստականի ընտանիք եք, հա, չէ՞ եղել։ Ի վերջո, ի վերջո սիրում, որ մեզ փախստան։ Չէ, այդ շատ կարևոր է, բայց ի վերջո շատ ավելի քիչ բան եք ունեցել, քան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր Հայաստանում տնավորված պապով ապրել է, չէ՞։ Չէ, մենք չէ, մենք իրականում ճիշտ չէ։ Ես ուղղակի որպես տեղա ծնվել, արդեն Չէ, ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ բան չեք եղել։ Մեկնարկային շատ ավելի վատ պայմաններ։ Մի բան փաստա, պարոն վարչապետ, եմ Հիմա այստեղ կա այդ, որ ասում եք պամիդորը աճում, չգիտեմ։ Այստեղ կարող ենք ազնվամորի։ Ազնվամորի, օքեյ։ Եթե դա հասի դեր, իհարկե ինչի, ինչի դուք բանում դուք պամիդոր բան չեք աճացնում այսինքն կոնկրետ աճացնա ուղղակի այն վերևն է չգիտեմ կարող հա։ բարձրանալ ահա հա ես հա տեսեք ժողովուրդ այսա սխտոր թարմ սա հիմնականում մեր հյուրերի ուղղություն պանձը պանձը պանձը խնձորը թութ արդեն պրծել է աճում է բերքա տալիս հա, թութը միակ թութն է այս գյուղի թանձ առնավոր սևա սև թութա սևնա ձախի վրայից սպիտակը Ահա, հեսա վարունգը, վարունգը։ Այստեղ այստեղ շատ կարևոր է հետեւյալն իմ կարծիքով, եթե այս կարգի, ասենք Կալավանի նման գյուղում այս հողում Եթե մարդը վարունգ աճացնի եւ վարունգ վաճառ ինքը ոչինչ չի հաս։ Այսինքն պետքա տնտեսական շղթա լինի։ Ցիկլը պետք է ապահովել։ Որպեսզի ավել ամեն այս վարունգի սպառումը իր հետ ավելացված արժեք բերի։ Իհարկե։ Է շատ կարևոր։ Շուկայից շատ հեռու ենք, ինքնարժեքը արդեն բարձր է երկանում ենք, բայց մենք ոնց որ ընկերները են ասում, սարը գնաց Մոհամեդի մոտ։ Մենք շուկան ենք դերում կալավան, եթե տեղում ենք սպառում ու բավականին թանկ, եթե վերցնենք, եթե շուկայում պետք է վարում հա, գվաճառվի։ Հակոպիտ ասած ռեստորանային գներով։ Հա, հա ռեստորանի գներով։ Բայց եթե հիմա դուք այս հողում ուղակի վարում կաճացնեք եւ տանեք Իջևանում շուկայում վաճառելու, Դա ոչ մի բան ձեր կյանքում չէր փոխվի։ Իհարկե չէր փոխվի, որովհետև այստեղից միջև հասցնենք Իջևան, արդեն Իջևան։ Այդ վարունգը կդառնար։ Հա, իհարկե, շատ ոսկուգին։ Ոսկուգին ու չէր կարող վաճառվել։ Նույնը այստեղ փորձում ենք ամեն ինչ։ Չէ, այստեղ ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ որ նույնիսկ ասենք այս ձեր այգիները իրանք տենց կիսա կիսա վայրի վիճակում հա, են։ Հա, որովհետև մենք մեր նպատակը նաև ամբողջ գյուղը սերտիֆիկացնելն է օրգանական։ Դա եւս մեր բան է, որը վաղ Չէ, նկատի ունեմ, նկատի ունեմ, որ այսպես ասած գյուղատնտեսական այդ նորմալ է, նորմալ է, էլի թողեք, թողեք պետք չի։ Գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներ չեք կիրառում։ Կաթիլային հա, որոշման համակարգն է, հա, ամբողջ արվածա, ու նաև ջրերի հա։ կառավարում, որպեսզի ավելի Արփետ, ինչ է կոտում ազնվավորի է դա։ Այս այստեղ արդեն արդեն արդեն ավելի կազմակերպված է։ Հա, այս այս որովհետև հիմնական հյութերը մեր օրինակ հյուրատան, հյուրերը որ գալիս են, հյութերը ինչ պատրաստում ենք այս ազնվամորուց, այնտեղ նաև հաղարդիկա որ արդեն վերջացել է։ Հայրս է զբաղվում այս գործով, այս տարի ուզում է գինի պատրաստի, տեսնենք։ Բանի ազնվամորու գինի։ Հա։ Այս հողը սերտիֆիկացման ընթացքի մեջ է, օրգանական։ Մենք հիմա բրենդինգն արել ենք, նաև մարքեթինգային ռազմավարությունը։ Կալավանի այդ գյուղատնտեսական արտադրանքը արդեն կփաթեթավորվի նոր դուրս կգա տեղական շուկա, չենք կարծում, որ մոտ ապագայում կգնա միջազգային ու կարիք չունի։ Մի ուրիշ հա- հարց տամ, կարող է ուղղակի ես Կալավանից ա որ սենցա կարող է ուրիշ գյուղում հնարավոր չէ նույն բանը անում։ Հակառակը ըստ մեր ճակերտավոր հա մոդելի որքան գյուղը մեծ է այնքան հեշտ է որ ինքներ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ գոյություն ունի փոքրիկ գյուղա 35 ընտանիքներ են ու փախստականներ վաղուց հուսահատված հուսալքված ու դա վերականգնելը մեզ վրա շատ ծանր նստեց եւ ժամանակի առումով եւ աշխատանքի, բայց մեծ գյուղերում դա անհնար է, էլի չստացվի, չկա տենց գյուղ Հայաստանում։ Երբ քայլում ես, տեսնում ես այդ ֆսկայական ռեսուրսները, ուղղակի մենք օգտագործման ձևերն ենք երևի թե ոչ ճիշտ գիրառում հաշվարկել ենք ամեն ինչ։ Միայն մեկ ձորում ունենք 2000 տոննա պանդա հայտնի անտարային տանձենի։ Միայն մեկ փոքրիկ ձորում մամուխն ենք հաշվարկել։ Տարեկան 2000 Չէ, հա, տարեկան 2000 միայն Մի սեզոնում 2000 Հա, միայն 1 փոքր 2000 կիլո 2000 տոննա։ Է, լավ, 2000 տոննա։ 2000 տոննա, պարոն վարչապետ, որտեղ տանձուտներ կան։ 2000 տոննա։ հա, Միայն 1 ձորի մեջ։ Վստահ եք, որ ճիշտ եք հաշ։ Միանշանակ։ 2000 տոննա։ Հա, 1 ծառը միջինը հաշվել են 300 2000 տոննա կոլա տանց, հա։ Հա, ինքը ամբողջը տանձենիներ են այս անտառը։ Դա ու այդ այդ ռեսուրսը չէ նույնը մամուխն է, նույնը մասուրն է, այդ ամեն ինչը մենք ուզում ենք այդտեղ փոքրիկ արտադրամաս ունենալ, ու այդ արտադրամասը ինքը վերամշակի եւ այստեղից արդեն արժեք ստեղծած դուրս գա, ոչ թե առաջնային որպես հումք։ Ու շատ կարևոր է։ Այդ նույն վարունգի բանն է, էֆեկտն է։ Ուսումնասիրել ենք հողերը, անալիզ ենք արել, ջրերն ենք բոլոր լաբորատոր փորձակնության ենք հանձնել ու բոլոր կողմ բաները ցույց են տալիս, որ ստեղ ճիշտը սև հաղարջնա, սև սմարոդինանա ցանել ու նպատակ ունենք մեր գյուղացիների հողերում արդեն սև հաղարջի արտադրությունը։ Այդ հաջորդ լուրջ խնդրեմն է, որ մենք մեր գյուղատնտեսությունում այդ շատ տարածված է, որ ծորեն, հա։ Չէ, չէ որ հողը հողը մշակվում աչքա չափով, այսինքն աչքը ոնց է մարդը որոշում, այստեղ ազնվավորին աճեսնի ելակ, հաղարջ, տանց թե խնձոր, չէ։ Մոտավորապես, մոտավորապես։ Հողի անալիզն արվի, պետք է ջրի անալիզն արվի, պլյուս կլիմա, հետո ինչու սև հաղարջ, որովհետև 40% հավանականությունը որ կարկուտը կծեցի դուրս է գալիս որտեվ իրեն խաղում ես հենց այդ կարեկտի սեզոնի սկզբին։ Իսկ նաև ես ենք հաշվարկել ու ինքը միջազգային շուկայում, ԵԱՏՄ շուկայում օրինակ ինքը միշտ շատ մեծ պահանջարկ ունի ու այդ ամեն ինչը հաշվարկելուց հետո ենք որոշում, որ այսպես պետքա լինի ու նաև բազմաթիվ մասնագետների կարծիքը հարցնելով։ Այսինքն սիրողական մակարդակով ոչ մի ոլորտ չեն կարող զարգացնել, եթե Ստեղ ի՞նչն է այդ պատմության մեջ հետաքրքիր։ Նախ այդ սկզբնական կապիտալը, որ դուք ձեռք եք բերել, Հա, այդ մոտավորապես ինչքան լավ 2-3 դոլարից ենք սկսել։ Չէ, այդ ես ուզում եմ մի քիչ բան, էլի։ հա։ Ասենք 1-2 միլիոն դրամ եք ծախսել որ։ հա, Հյուրատան գնացել է 1-2 միլիոն, լավ 3 միլիոն։ Հա 1 2 միլիոն, ասինքն ինչ ու Արտոնյան վարկ եք վերցրել ՓՄՑ զակից։ Ինչն է մի րոպե, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչն է ձեզ օգնել, որ դուք այդ վարկը վերցնեք ոչ թե դուք բան եք եղել ընտրակեղծարար որ ցուցակով եւ այլը ոչ թե ծանոթ բարեկամ եք ունեցել ոչ թե մեջք եք ունեցել այլ ունեցել եք գաղափար գնացել եք այդ գաղափարը ներկայացրել եք բանա թվացել մարդկանց գաղափարը վստահելի է թվացել այդ գաղափարը եւ ձեզ տվել են այդ այդ ինչ որ մի հատ վարկ։ Այստեղ ինչն է կարեւոր ինձ համար, որ այդ վարկը հետո շղթական ռեակցիա բերել, այսինքն ձեր նախագիծը շղթական ռեակցիա բերել ու տարածվել է եւ շարունակում է տարածվել գյուղում։ Այսօր այսօր ասում եմ առաջին հայացքից Կալավան գյուղը միջին վիճակագրական այսօր գյուղերից ոչ մի բանով չի տարբերվում առաջին հայացքից բայց տարբերվում է մի շատ կարևոր բանով։ Այստեղ կա գյուղացիների համար, մարդկանց համար տնտեսական գործունեության անսահմանա անսահմանափակ հիմա արդեն ինչքան հասկանում եմ, անսահմանափակ դուք այնքան կա, որ դուք հիմա ստիպված եք ձեր սենյակները նույնիսկ չտալ որ เป զի ավելի ավելի ձեզ համար ավելի ստրատեգիական թիրախմբի վրա հա ստրատեգիական հաճախորդներին բերեք այստեղ այսինքն սա բանի այս այս առաջի արձանագրումը ու հիմա որևէ կասկած չկա, որ 5 տարի հետո գյուղը բոլոր առումներով ուրիշ տեսք է ունենալու։ Այդտեղ կասկած արդեն չկա, որովհետև ուրիշ ճանապարհ ալնելու, ուրիշ ցանկապատալնելու, ուրիշ տանիքներ են լինելու։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ դուք ասբեստի ասբեստի տանիքները փոխում եք հլը որ թիթեղի, բայց կղմինդրին նման որ տանիքի, որովհետև էկոգյուղի դրա դուք ասցիք որ ասբեստի ասբեստի տանիքով էկոգյուղ չի լինի։ Իհարկե, դե փորձել ենք ռազմավարությունը այսպես մշակել, էլի պետք է ասբեստը հանել, հողերը սերտիֆիկացնել որպես օրգանական։ Ինչ է նշանակում հողերը սերտիֆիկացնել։ Դա ստանդարտներ են օրգանական։ Որտեղ է սերտիֆիկացնում։ Հայաստանում միայն մեկ կազմակերպությունն է անում, Էկոգլոբ կազմակերպությունը սերտիֆիկացնում։ Այսինքն այդ սերտիֆիկատ նշանակում է, որ այս հողը ինչ։ Որ այս հողը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտին, ինքը համարվում է էկոլոգիապես մաքուր։ Եվ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք արտադրանքը արտահանել որպես օրգանական սերտիֆիկացված։ Իմիջիայլոց Հայաստանը եզակի երկրներից մեկն է, ով որը կարող է ոչ միայն հող սերտիֆիկացնել, այլև գյուղեր սերտիֆիկացնել։ Իսկ դա միջազգային շուկայում մեզ Ինչ ինչ այս հողը սերտիֆիկացնելու համար ինչքան փող եք ծախսել։ Տարեկան 270 հազար դրամ 3 հողակտորները միասին տարեկան, ամեն տարի դքան փող պիտի տա։ Բայց մեղուները ընդհանրապես ասում են մոտ 500.000 դրամ տարի։ Չեմ սերտիֆիկացնելու համար այդ քան գումարը ծախսում։ Ամեն տարի պետք է տա բայց այդ հողը ձեզ այդքան եկամուտ է բերում, որ դուք այդքան վճարեք։ Կալավանի դեպքում իհարկե, որովհետև զբոսաշրջիկների մեծ մասը Իսրայելից են գալիս, իսկ իրենք ուզում են տեսնել սերտիֆիկացված, իրենք ուզում են սնվել էկոլոգիապես մաքուր եւ պատրաստ են վճարել։ Այսինքն այդ սերտիֆիկատը նրա մասին է, որ այս հողը հա, թունավորված չէ։ Որ այստեղ չկան պեստիցիդներ, որ այդ ամբողջ տեխնոլոգիան, process-ը արվում է էկոլոգիապես մաքուր ճանապարհով բայց միևնույն ժամանակ ինչն է հետաքրքիր, որ 30 տարուց ավելի, քանի որ մարդիկ միայն մշակել են իրենց համար, քանի որ շուկան հեռու է, բնականաբար միջօրս կանհրաժեշտություն չի եղել։ Ինքը այսպես թե այնպես էկոլոգիապես մաքուր է ու դա նպաստել է նաև որ թունաքիմիկատներ չենք օգտագործել եւ լավ շանս ունենք քիմիկները բայց ասենք այս տարածաշրջանի 90%-ը այդ նույն վիճակում է հա, չկա 1 Ասենք ես կարող եմ ասել այս այս այս բանի այս կիրճի գյուղերը բոլորը Տավուշի մարզի եւ գյուղերի մեծամասնությունը այդ վիճակում Բայց ինքը շատ հզոր ռեսուրս է արժեք է Իրանից ներկայացնում միևնույնն է միջազգային շուկայում համարը ոսկու գինն Իհարկե եթե ոչ ավելի Ասենք այդ հողը պատկեր հիմա տեսեք այդ հողը այնքան գին ունի, որ այս մարդիկ ամիս 2 տարին 270 հազար դրան վճարում են, որ փաստաթուղթ ունենան, որ այդ հողը այդպեսին ա։ Հասկանում եք։ Որպեսզի Իսկ պատկերացեք այդ հողի գինը ինչքան է։ Եթե մի բան Հող ինքը հավերժ հարստություն է, եթե մենք իրեն պահենք մաքուր ձևով։ Լավ։ Ռոբերտ ինձ հետաքրքիր է ինչ չասեցինք գյուղի մասին։ Դե շատ բաներ չասեցինք, սովորաբար, հետո այսօր մի քիչ տենց խառնվել եմ բարավարճապետ։ Չէ, բայց ես այն ինչ որ ուզում էի լսել, լսեցի։ Տեսեք, այստեղ մի երկու կարևոր բան կա, էլի, որ ես իհարկե շատ կուզեմ նշեմ, ա, Այստեղ ինչ ենք, այստեղ ծառ կտրող գյուղացիները հիմա մի քանիսը ունեն հյուրատներ, մի քանիսը ջիպինգով են զբաղվում։ Ջիպինգը ինչ է։ հա? Արտաճանապարհային туриզմ։ Այսինքն այդ նույն մարտիկ ծառը են կտրում, հիմի հիմա արդեն հյուրատնային բիզնեսը։ Հա, հիմա հանգիստ նստած զանգերի են պատասխանում ու եւս մի կարեւոր բան կա, որ նույն որսորդները, հա, եթե այն ժամանակ կային որսագողեր, հիմա դա փոխվել է։ Նույն որսը անում ենք, բայց հրացանների փոխարեն տեսախցիկներ են հա, այդ իմ այսինքն եթե գաղափարը ես ենքան եմ սիրում, ես վերջերս մի քանի տեղ ասա գալիս է, դուք նույն որսը արեք, որտեղ որսը դա դա միևնույն է մարդիկ պետք է անեն, բայց այս դեպքում տեղի որսոր դա ոնց որ մեկ կրակոցով երկու նապաստակ արնում։ Հերիք չէ որ չի սپانում կենթանին եւ երկրորդը երբ շահերից է բխում որ կենթանին շատ լինի։ Այո։ Ու ինքը նույն գումարն է աշխատում, բայց այստեղ պետք չի քրեական օրենք խախտել կամ չի գիտեմ ինչով բան պետք չի անել, գախտին խափել գցել։ Հա, ուղղակի մաքուր քրտինքով Պլյուս գետի մեջ կարմրախայտ ենք լցրել endemic տարիներ առաջ ամերիկյան համասարանի Հակոբ Բայց ես իզուն ենք ասում, հեսա գրոհելու են ձեր։ Ինչ անենք, բան դնենք։ Տեսախցիկներ ենք տեղադրել։ Պահպանություն դնենք հատուկ պահպանում։ Դե եթե տենց լիներ, շատ լավ կլիներ, բայց մենք համայնքը պահպանում ենք, պարոն վարչապետ։ Ու մենք գյուղացիներով ձուկը լցրել են գետը, գյուղացին պահում է երրորդ սերունդն է հիմա աճում ու մենք յուրաքանչյուր ամիս մոնիթորինգ ենք անում։ Երբ որ ձկան պաշարները շատ կլինեն, սեկցիաների կբաժանենք, յուրաքանչյուր սեկցիան մեկ ընտանիքի վերահսկողության տակ կլինի։ Իր մոտ եկած հյուրերը կգնան գետի ապ, կարմնախայտը կորսան, տեղում կուտեն, կգրանցեն, թե քանի հատ է բռնվել, որպեսզի կարողանանք համակարգել։ Իսկ սա ռեսուրս է, եթե մենք այսպես չօգտագործենք, բնության տվածը պիտի վերցնենք։ Խլելով բնությունից չեմ կարծում դա ինչ որ տեղ կտանի, դա կայունություն չունի։ Այստեղ կոնկրետ ուզում ենք կայուն զարգացում ապահովել, այնպեսին, որը որ իրականում կա, բայց արդեն ահագին տեղ է հասել։ Դե ճանապարհի վրա ենք էլի, պիտի որ Չէ, ոնց որ արդեն հիմնական ստարտը տվել է։ Հա, չէ դե դժվարին ամենադժվարն արել ենք, դա մարդկանց մտքի հեղափոխությունն է, իսկ մնացածը տեխնիկական բաներ են։ Ա, ճանապարհ կլինի, չգիտեմ, լուսավորություն կլինի եւ այլն, դրանք արդեն բնական տենդենց է։ Պիտի գնա։ Բայց կարևորը նա է, որ նախ եւ առաջ մեր երեխաները ուրախ են, որ այստեղ են եւ իրենք մտածում են իրենց գյուղի մասին, զարգացման։ Օրինակ ես պետք է ազնվությամբ ասեմ, ես իմ տղայի տարիքում չէի մտածում sense բաների մասին, բայց մեր գյուղի երեխաները արդեն մտածում են։ Իրենք դպրոցում բիզնես պլաններ են մշակում, թե ոնց են պատկերացնում իրենց գյուղի ապագան ես պետք է անկեղծորեն ասեմ, այդ տարիքում ես այդպես չէի մտածում։ Դա դա հաղթանակ է։ Իսկ այն սերունդը, որ գալիս է, ինքը իրականում շատ շատ շատ բան է։ Շատ լավ։ Ես ինչքան հասկանում այս փոքր գյուղի մասին սենց կանգնենք որ Երևան այս փոքր գյուղի մասին կարելի է շատ երկար խոսալ, բայց ոնց որ թե ընդհանուր գծերով առաջին անգամի համար Չնայած դե բանում համացանցում իրական ձեր գյուղի մասին շատ ինֆորմացիա կա, բայց բայց կարծում եմ այն ինչ որ ընդհանուր գծերով ուզում ենք ցույց տալ եւ ասել, ցույց տվեցինք եւ ասենք, ես այս ուղի եթերի վերնագիրը կարծեմ դրել եմ անհատական ջանքի մասին։ Եվ նկատի եմ ունեցել, թե ոնց կարող է մի մարդը ընդհանրապես ունենալով իդեա գաղափար պատկերացում կարա շատ բան փոխի իր եւ իր համագյուղացիների եւ մեծ հաշվով նաեւ երկրի կյանքում, որովհետեւ այս գյուղի օրինակը իմիջալոց ասեմ ես ուրախ եմ որ կալավանը մեծ հաշվով հիմա եզակի չի որովհետև կան էլի այսպիսի նախագծեր եւ այդ նախագծերը ռեալ աշխատում են եկամուտ են բերում եւ եւ ընդհանրապես ընդունված է ասել որ ցանկացած հեղափոխություն ինքը տնտեսական հիմք ունենում ես ես համոզված եմ որ մեր հեղափոխությունն էլ ունի տնտեսական հիմք եւ այդ տնտեսական հիմքը այն է որ այս կարգի տնտեսությունները Հայաստանում արդեն եկել էին, հասել էին միտեղ, որտեղ օլիգարխիան իրանց խանգարում էր կամ պիտի խանգարեր հետագա զարգացման համար։ Դրա համար Հայաստանում հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ դրա համար է հիմա Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն տեղի ունենում եւ նրանք ովքեր ուզում են անել այդ հեղափոխությունը, այսօր արդեն անում են, իրանք այդ հեղափոխությունը սկսել են են մեր հեղափոխությունից շատ առաջ եւ արդեն իսկ այդ հեղափոխության մեջ հաղթել են։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Անչափ շնորհակալ։ Եվ եւ շնորհակալ եմ, որ այս ինֆորմացիան կիսեցիք։ Իրականում այս ոչ թե ձեր մասին էր, այս կամ ձեր համար էր այս եթերը, ոչ էլ ինձ համար, սա այն մարդկանց մասին էր, համար էր, ովքեր լսում էին եւ որովհետեւ ասում ավելի լավ է մի անգամ տեսնել, հա, տեսնում էլ էին քան հազար անգամ լսել։ Այսօր այսօր իրենք տեսան եւ դա շատ կարեւոր է։ Շնորհակալ եմ առայժմ։ Կարող եք անկալություն, հա, իհարկե սիրելի հայրենակիցներ, սա ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր, բայց ես ուզում եմ մի կարևոր բան ասեմ այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր կորոշեն իրենց գյուղը զարգացնել։ Ինձ համար ես միշտ առաջնորդվել եմ մեկ գաղափարով Համայնքը զարգացնելուց պետք է դիտարկել 3 խումբ մարդկանց. սկզբից միացողներ, ընթացքում եւ վերջում։ Այլ խումբ երբեք չդիտարկեք, որ เป զի հաջողեք։ Համայնքը դա հզոր ուժ է, իսկ դրա մեջ ապրող բնակիչները դրանք մեծագույն արժեքներ են։ Դրանք այնքան կարևոր արժեք են, որ դրանից ավել մենք չպետք է դիտարկենք։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Իմիջայլոց, եթե մարդիկ մարդիկ լինեն, ովքեր ուզենան խորհրդակցեն, ցանոթանան, այսինքն ինչ ինչ անեն իրանք։ Գան, գան այստեղ։ դե Գալ, հա։ գալը ամենալավ տարբերակն է, եթե ոչ, որքանով որ կհասցնեմ, հիմա շատ համայնքներին տենց օգնում եմ, բայց մեծ սիրով Իմիջալոց էսպիսի նոր գաղափար ցակեց։ Հիմա ես գիտեմ, որ Հայաստանում էլի տեղեր կան, որտեղ էսպիսի նախագծեր կան։ Այս այս այս կարգի մարդիկ, ովքեր այդ գյուղերում այդ փոփոխությունները արել են, իսկ չարժի որ ինչ որ կազմակերպություն դուք ստեղծեք փորձի փոխանակման հարթակներ ստեղծեք մեծ սիրով կոնֆերանսներ անեք, ասենք միտեղ ստե, մի անգամ ես գյուղում, ասենք մյուս անգամ, չգիտեմ, ասենք և, Էլի գյուղեր կան, ես հիմա չեմ ուզում։ Բազմաթիվ գյուղեր կան, ես առաջարկներ շատ եմ ստանում։ Մի մասին կմոռանամ, որտեղ սենց էս կարքի նախագծ, այսինքն ձեր նման մարդիկ, ովքեր գաղափար են դրել եւ գյուղում մեկը շատ փողով, մեկը քիչ փողով, մեկը առանց փողի, ինձ թվում է արժի, որ դուք ինչ որ ձևով միավորվեք եւ այդ նախ ինչ որ մի հատ բան ստեղծեք, բովանդակություն գրավոր ստեղծեք, որը բաց լինի բոլորի համար եւ նաեւ ձեր օրինակի վրա նաեւ ինչի՞ չէ մարդիկ գան տեսնեն ինչ է կարել։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի տենց ասեմ, որ հաջորդ գյուղը, որ ես պատկերացնում եմ հիմա պետքա գնամ օգնեմ, դա Բագրատաշենն է, որովհետեւ ընդհանրապես կապ չունի Կալավանի հետ որևէ ձևով, բայց զուտ ապացուցելու համար, որ շատ արագ կարելի է զարգացնել, եթե կա սեր հայրենիքի նկատմամբ, սեփական գյուղի նկատմամբ եւ եթե գոնե օրը 3 ժամ մարդ մտածի իր գյուղի մասին։ Բայց ես ուզում եմ մի բան էլ ավելացնեմ։ Դուք ասացիք սեր, աշխատա ինչ, սեր, հա, սերը, սերը շատ կարևոր է, բայց օրինակ ես գիտեմ, որ մեր մոտ կա այսպիսի խնդրեմ։ Ես ինքս էլ ցակումով գյուղից եմ, երբ որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ բահը կամ փոցխը կամ կամ բանը բան, թողան зерքները, ասում են առավոտից իրիկու չարչարվում ենք եւ ոչ մի արդյունքի չենք հասնում։ Ճիշտ են ասում։ դե Ճիշտ են ասում։ Ես ի՞նչն է, ես ուզում եմ ավելացնել միտքը։ Ամենակարևորը միտքն է։ հա, Դուք մենք որ բանավոր խոսում ենք այդ միտ այդ մի քանի անգամ ասացիք, եթերի ընթացքում չասացիք, որ ամենակարևորը միտքն է, ամենակարևորը գաղափարն է։ Գաղափարը պետք է հաղթի, եթե գաղափարը մենք կարող ենք ամբողջ օրը աշխատել անարդյունավետ, բայց կարող ենք սիրով ու գաղափարին ընթառաջ գնալ ու հաղթել։ Մենք պետք է վերացնենք այն միտքը, որ պետք է փակվել սեփական ընտանիքի հողերի այդ հողի մեջ ու պատերը բարձրացնել, որովհետև դա ահավոր երևույթ է, երբ որ հարևարը հարևանից պաշտպանվում է քարե պատով։ Մենք այդպես նաև մենց ենք, մենց ենք փակում։ Մենք պետք է բացենք մեր դռները մեր գյուղի առաջ, ամեն մեկը իր տարածքում։ Ինքը միանգամից կստացվի, եթե մենք միասնական լինենք։ Համագործակցություն։ Ինչ թվում է, այսպիսի հնարավորություն Հայաստանը երբեք չի ունենալու ունենք եզակի հնարավորություն, քանի որ մենք միասնական ենք։ Հայաստան այսօր այդ հնարավորությունը ունի եւ այդ հնարավորությունը օգտագործել է։ Պետք է չի օգտագործվելու է միանշանակ այդ հնարավորությունը այլևս բաց չենք թողնի։ Այդ դրանում ես ամեն ինչ կանեմ, ինչքան կարող եմ որպեսզի դա բաց չթողնեմ։ Իսկ քանից հետո էլ ինչ բաց թողնեք հազիվ։ Լավ եղեք։ Շատ շնորհակալ եմ։